دلم سوزد دلم سوزد دلم سوزد بر ناپخته و ارخام دلم سوزد دلم سوزد دلم سوزد دلم Dilebazlar sayın Silsileler son kaçtayım Turkiyamushom Dilame Suzan Dilame Suzan Dilame Suzan دلم سوزد دلم سوزد دلم سوزد بر نو پختم ور دلم سوزد دلم سوزد دلم سوزد زد برای گرد شیعیان دلم سوزد دلم سوزد دلم سوزد بر ناپخته و بر خام دلم سوزد دلم سوزد 不在。 می سوزد بر این گریدی شیعیان دلم می سوزد دلم می سوزد دلم می سوزد تیفلک زیر زمین رفته فرو از mesa.